жердин байлыктарын изилдөөдө жаратылышты коргоо боюнча чаралар өзгөчө орунду ээлейт мына ушуга байланыштуу жаратылышты коргоодо космосту контролдоо каражаттары өзгөчө орунду ээлейт анткени алардын жардамы менен гана жердин бүткүл бетин тез байкоого жана ар бир жеке учурда айлана чөйрөгө келтирилген зыянды баалоого болот спутниктик мониторинг өсүмдүктөрдө болуп жаткан өзгөрүүлөрдү тез каттоого айыл чарба өсүмдүктөрүнүн чыгышына байкоо жүргүзүүгө өстүрүлгөн айыл чарба өсүмдүктөрүнүн өсүшүн көзөмөлдөөгө аларды жыйноо мөөнөттөрүн зыянкечтердин таралышын аныктоого мүмкүндүк берет